دوباره نود میدم به میم به چای بعد شماره گوشی ما خلیک شد سری پخش نمیتونین با همون بایسین توی سط واسه شما نیستیم بازی بایسی نپر به ما نمیخوریم با اون توی رنگ وایسیم رفیقم خوبای رب فارسی بچه های دیگه به ترقب بایسین.